nonsense. Love and kiss. Love and kiss. Love and Well. 浮気な恋のロミオ光と影の隙間で踊るのさ Well 遊び上手なジュリエット未来と過去の狭間で散らしているぜやばい震えるなら甘い罠に ララギときめくならつりとばつり Hey, here we are ノイズを飲み干すのさ Hey, here we are 今秘密の唇で Hey, here we are